その背中の刀はもしや不思議にございますそれが死なぬ者を殺すという刀かはい先方寺の越智の巫女より授かりました越智の巫女先方寺の者たちはそうは捨て死なずの探求に魅了されておりましたその末に生まれた 偽りの留飲を持つ者それがオチの巫女たちです偽りの留飲そのようなものが待て巫女たちと言ったかはい多くのオチの巫女が作られされど生き残ったのはただ一人にございます留飲は やはり人のありようを歪めてしまうか不死立ちなさねばな御意戦況に至るための子集めも進んできたな狼よ引き続き頼むぞああそうだそなた香炉の残りが嗅いでみたか いいえそうかならば後で嗅いでみるとよいかすかだが何やら香りが残っておるように思う巫女様香炉の残りが嗅いでみました おおそうかどうじゃったはい何やら木くずのようなものが残っていましたそしてかすかに桜のような香りがおおそなたもそう思ったかただあの香り桜のようでいて少し違ううん どうした狼あの香りどこか懐かしい嗅いだことがあるのかおそらくですが思い出せませんそういえばエマ殿が昔城の裏手に桜の木があったと言っていたそれが関係あるやもしれぬな 主に尋ねたいことがあるはい何でしょう城の裏手の桜についてだ床桜のことですねタケル様が故郷より持ってこられた桜ですつまり戦況の桜かはいあれは不思議な桜で春に限らず常しえに咲いておりましたですが 床桜の木も花ももうありません枯れてしまったのです何故枯れた枝を倒り花を持ち去った者がいます花をなくした床桜はやがて枯れ果てました床桜の木そのものが失われてしまったのです エマ殿に桜の木のことを聞きましたおおどうじゃったその桜は床桜と呼ばれるタケル様が戦況より持ってこられた桜ですが今はもう枯れて残っておらぬようですそうかですが何者かが 床桜の枝を倒り持ち去ったと言いますふん誰がそのようなことを、うん、失われたものはどうにもならぬな持ち去られた枝にしても今は手がかりがない先に他の子を集めることにしよう行為 赤炉かこれはああ <laughs> ナイフのネズミどもよこやつらはどこからでも入り込む切ってもキリがないわ時に赤炉極めたかうん、まだ足りぬわ赤炉よさらにキリ よくぞ参られましたではまた 香の花手に入れましたおおやはり落ち谷に咲いていたかはい落ち谷の奥にそこが源の水の流れが濃い場所だったということかよく手に入れてくれた狼をああそうだ私の方も調べが進んだぞ新たに必要な子が分かったそれは 流飲の巫女の血つまり私の血だ九郎様の血ですがそれは流れぬはずああ流飲の巫女とはそうしたものだだが源一郎殿の居室でタケル様の故障の揮を見つけてな何か血を流す術があるようなのじゃひとまずこれをそなたに渡しておこう さて我が血を流す術いかに調べたものかエマ殿に聞くのはどうでしょううんクスシならば人の体に明るいか確かにそなたの言う通りかもしれぬなお主に尋ねたいことがある。 はい何でしょうか巫女様の血を流す術だ何故それを求めるのですか宣教に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たすそのためには巫女様の血がいるのだそうですか確かに竜因の巫女の血は 尋常の方法では流れませんですがあなたはそれをなす術をお持ちです不思議かはいこちらをタケル様が記されたものかはい不思議りならば竜因の巫女の身に傷を負わせ血を流すことも叶うでしょう 分かったこれで不死立ちがまた一つ進む巫女様にもお伝えしようはいおお狼よ新たな手がかりを見つけたぞ石じゃ石とはこれを見てくれ 源の子を求めた者が記した書物じゃ好奇を放つ石が祀られた村があるそうだですがそのような村聞いたことがありません村はアシナの底にあると書かれているな月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に そこの知れぬ深い穴があると聞いたことがあるあるいはそこと関係があるのやもしれぬ探ってみましょうああだが身を投げるとは一体わかりませんうん確かによくわからぬ思い当たる場所がないか探ってくれるかはあ 狼エマ殿に話は聞けたかはいどうじゃった何か分かったか不思議ならば叶うとそうか不思議ならば私の血を流すことが叶うのだなはいうん試しにやってみぬか不思議は 本来は抜けぬ刀触りがあるやもしれませぬこうたくその時でよろしいかとうんそこまで言うならそうしよう戦況に至るための子集めも進んできたな狼よ 引き続き頼むぞ好奇を放つ石が祀られた村が月見そもしだわかりまおは床桜は枯れ残っておらぬかはいですがうしも先に行くか狼よ 頼んだぞ。